Como ustedes vienen, Ricky, Ricky, Ricky te lo dice en su nuevo volumen. kichuchi no tram katin pumbe aminut kashtate tunwe twak miahe anya chikichuchi no tram katin pumbe aminut kashtate tunwe twak miahe amы путир мин такай матир мин хиса кухакун нот кан кашир мацу пусе хятим мяхе амы путир мин такай матир мин хиса кухакун нот кашир мацу пусе хятим мяхе familia Ujucam, allá en Huasurac. Timia kahir kunaha kayitamo aduk musan timya kahirtin timya otichu ajatus kunaha kayitamo aduk musan wari tu kimik wari pacis mikho trum tinyuitam nangam sam sukha hetu pum hormat nyuitam wari tu kimik wari pacis mikho trum tinyuitam nangam sam sukha hetu pum hormat nyuitam timya kahirtin ayatmush kuna hakaji tamonduk musha wari pajiz me khudrum dinidam buka tum mukatum nyoide kicucin watram katin pulhe aminot kashta tetun wet waknya he anya kicucin watram katin pulhe aminot kashta tetun wet waknya he ami putir min takak matir mi hi sapuhakun not kan kasir matsuk pusen yatimya he Mas mina mikro tiram Una mismo e restaurant Boca tu mio ije Ricky te lo dice Temia cajer, tem temia orticho ayat Kukuna kayita mo anduk musha Wari tu kimik wari pacis mikho trungjen nyuita Nangam samsukha hitu pu hormat nyuita Unam bis mohimash marastaram Irut kamu achornum Masa naike mingawo Ukatum nyuite Ukatum nyuite Ricky te lo dice en su primer volumen. Gózalo, gózalo, gózalo.